Bonjour à tous, aujourd'hui au courrier un colis Amazon avec à l'intérieur des piles rechargeables. Bon, ça va pas être l'unboxing de l'année vu que normalement ce colis devrait pas contenir un truc super transcendant. Mais bon voilà, je me surprends à apprécier à faire ce genre de petites vidéos rapides, alors... Euh. Alors, on va ouvrir ce paquet, un peu volumineux quand même, je rappelle que je devrais trouver à l'intérieur des piles rechargeables. Bon alors comme d'hab j'ai du mal. Voilà, j'y arrive. Donc à l'intérieur, une boîte. Au cas où je vérifie. Non, rien d'autre. Alors, cette boîte, en espérant qu'elle n'en contienne pas encore une autre, genre euh, un sticker sur lequel est indiqué que nous avons le droit d'être frustrés, frustration free. Faudrait que j'en parle à ma voisine, De la frustration, pas de la boîte. Un coup de cutter en évitant de se couper les mains. Ce serait mieux, ça peut encore servir. Quoique... La petite brochure qui va bien, en anglais et mandarin. Les piles sont vendues moins de 8 euros les 4 et sont sous l'appellation Amazon Basics. Alors pas sûr qu'à la caméra ça rentre super bien, donc je précise qu'il s'agit de piles au format AAA pour les andouillettes. Mais à la différence des andouillettes, euh, ne les introduisez pas dans un orifice, et ceci quel qu'il soit. Alors elles sont vendues, les piles, hein, pas les andouillettes, pour une puissance de 800 mAh. Je vous laisse faire le calcul pour obtenir le nombre de coulons euh, équivalent. Donc voilà pour l'unboxing des piles rechargeables Amazon Basics. Ah mince J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. à bientôt les gens, ciao ciao quelqu'un Ah ouais, vous êtes toujours là Bah alors profitez-en pour vous abonner à ma chaîne